dibuat malas itulah pekerjaan mereka karena dia itu setan itu kerjanya menghalangi orang untuk baik هذا الحين ما Saya kasih kesempatan dulu kebakaran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله مخرج له من النور إلى الظلمات لا يكلف الله إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas من شر وسواس الخناس الذي وفي في صدور الناس من الجنة والنار yang merasa ada yang terpancing rasa sakit di bagian badan atau ada rasa panas silakan dari ke depan silakan cari ruangan tempat yang lebih luas lebih ke depan ke sebelah kanan yang, yang perlu penanganan khusus maju ke depan sebelahnya Karisa sebelahnya siapa Isn't it? sajid aku bertawakal aku bertawakal aku berserah diri aku berserah diri hanya kepada Allah hanya kepada Allah hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal wakil ni'mal maula wa nimal nasir Allahu akbar Allahu akbar Eh, artinya kan sudah tahu nanti kan harus masuk kerja ya. kita yang membantu memberikan bantuan jasa transportasi ada orang suka untuk jualan gratis gratis itu sebenarnya mengalir semua kita buat apalagi kalau kita rumah boleh juga ya karena telur angsa telur bebek menanam kepala ayam menanam kepala kambing nah, itu itu itu sebenarnya jadi tidak boleh dilakukan karena itu makanya sebelum meninggal dunia karena sedikit itu saya salah satunya kalau dimohon meninggal dunia tidak ada meninggal dunia. Nah, kemudian saya tuh gitu. Mana ibu tuh <laughs> lulus aku dipeluk lemas banget tarik ke koras tenaganya di dalam ya ayo ayo jalan ini semua banyak jalan ayo ayo Ya kan masih ada tusuk tusuk beda nanti nanti tunggu persyaratan tercapai apa sih ada air anget atau kayu putih paling air anget kayak dispenser ada air nah dia tadi muter-muter mau jatuh kerana jantung apa ya ah bebas pengibak sudah ini sudah. Apa-apa Insyaallah atas